Allora, oggi abbiamo inaugurato finalmente, dopo 11 lunghissimi anni, la Cittadella dello Sport, che sostanzialmente sarà un polo di eccellenza per lo sport, eh, sia per i normodotati che per i disabili. È un esempio di struttura nel quale l'inclusione è sostanzialmente la parola, la parola d'ordine. Siamo contenti che sia stato finalmente portato a termine questo lungo lavoro, è frutto dell'impegno non solo del Comune di Roma ma del Comitato Italiano Paralimpico, del insomma devo dire che tutti quanti abbiamo collaborato per riuscire a, ad arrivare dire, a meta oggi e, e ad aprire. Insomma, secondo me questo è un bellissimo esempio di come la collaborazione, come quando si lavora come una squadra, insomma, si raggiungono ottimi risultati.